kumi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Tunahesabu takriban siku ishirini hivi kumaliza mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na mbili. Ni nafasi kwako mtazamaji kujitafakari iwapo malengo yako umeyatimiza ambayo ulijiwekea kwa mwaka huu wa 2022. Mimi ni Angelo Moleka, karibu katika jicho letu ndani ya habari. Ah, hii ni jicho letu. Kila Jumamosi tunapitia habari angalau moja, mbili, tatu na kuzijadili na kuangalia ni namna gani ambavyo vyombo vya habari vimeitendea haki ama wapi vinatakiwa kwenda mbele zaidi kufanya. Aa, ah, na Jumamosi hii um, tutakuwa na tutachambua habari kama tatu hivi. Aa, ah, kwanza tukumbuke kwamba mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ulimalizika jijini Dodoma, umefanyika wiki hii na wamechaguliwa wale wajumbe wa halmashauri kuu, lakini pia ah, mwenyekiti wa taifa, makamu Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Tutaangaza ni namna gani vyombo vya habari viliweza kutoa kipaumbele ama kufanya uchambuzi wa hapa na pale habari ile. Lakini ndani ya habari yenyewe pale kuna kauli iliyotolewa na kiongozi ambayo kwa kweli ni kama imeshtua watu wengi eh, kuhusiana na utendaji. ah, sasa wapo wanaosema kwamba wakati mwingine sifa zikizidi zina, zi, zi, zinaweza kuharibu, sasa ukajikuta unakwenda ambako sivyo. Lakini pia pamoja na hayo, ah, kuna habari ambayo chombo kimojawapo cha habari e, gazeti moja la, la, la, la, la Nipashe hapa nchini e, lilifanya habari ya uchunguzi na ufuatiliaji kuhusiana na walimu pamoja na wanafunzi kutumia kushare choo kutumia choo kimoja e, kwenye shule nyingi tu hapa nchini e, karne hii ya ishirini na moja. Sasa bado tuko huko kiafya, wataalamu wanasemaje? Ninaye Moses Matthew mwanahabari mwandamizi, karibu sana. Lakini pia ninaye Macheyeke Philbert, waziri kivuli, waziri kivuli wa, wa chama cha ACT Wazalendo wa habari, waziri wa habari. Karibu sana. Nashukuru sana. Eh, majukumu yako unayatimiza vizuri, lakini habari natimiza vizuri. <laughs> Asante sana eh, bwana. Kwenye magazeti ya leo tu, kabla hatujaingia kwenye hii uh, habari ambayo ilionekana kuzua mjadala ni ni, ni, ni mapendekezo ya nauli <laughs> mapendekezo ya nauli za za treni ya SGR ya tu, sasa sijui tuite mwendo kasi au ya umeme, sijui tutakuwa tunatumia neno gani. Sasa ime, imeshangaza kidogo kwamba watu walitarajia unafuu fulani, lakini imekuja ndivyo sivyo, ni mapendekezo eh. Mfano, mtu anapanda basi kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro ni shilingi elfu kumi tu, lakini kwa basi inayopendekezwa kwa treni ni elfu ishirini na nne kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma imependekezwa shilingi elfu sabini na, na, na, na, na mbili hivi. Sasa watu wanasema hii hii hi, sio. Je, ni hii ni huduma au ni, ni, ni biashara? Una, una karibu <laughs> Moses. Uh, well, viwango bahati mbaya sana <clears throat> zamani tulikuwa na niseme ni commission ambayo ilikuwa ina ina regulate masuala ya nani ya haya ya nauli tunayo Sumatra Sumatra wa sasa hivi. Unajua kuna kitu kimoja tuna, tuna tunafanya original vitu lakini sasa hivi tunajaribu kupambana, sijui vile endaga wapi sasa, tuna struggle tuna struggle <laughs> yani kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana. Uh, nauli inatokana na uchumi wa watu. Sasa kama train unaweza ukapanda kwa elfu sabini sielewi, kwa sababu labda sijaenda Ulaya nikaona kinachoendelea, siwezi kuisemea sana sasa. Wenda ikawa ya watu maalum e, ikawa ya watu maalum, kwa sababu tunaposema hizi tramway au tuseme hizi za za kupitia ardhini, lakini the same time ulikuwa unazungumza ni ni, ni, ni treni ya, ya mwendokasi mm. zinatumia mm. umeme treni mm. za umeme mm. Uh, kwanza ni kitu kipya hapa kwetu, tunakisikia kule Ulaya, lakini lazima kuwepo na nafuu kwa sababu lazima ufanye comparative uh, analysis ya, ya maisha tulionayo na ni watu gani, hiyo ni class ya watu gani ambao wanapanda. Sasa kama watu ndege hawezi kupanda kwa sababu ya classes, naona kwamba anayepanda ndege ana ana ana, ana haiba fulani uh, ana, na kiwango fulani cha cha nani uh, uh class tuseme tusemeje tabaka fulani mm-hmm. hivi. Sasa kama na kwenye treni nako basi mabasi yatazidi kula la, Lakini hata hata zile barabara ambazo Profesa Mbarao ameshatutangazia, tumeona Nairobi wamekwenda, nimekwenda mara nyingi tu wame, wameziko tayari kwa kuanza kutoka pale Jomo Kenyatta Airport kwenda mjini, zipo ambazo unalipia wewe, una haraka zako, unakwenda speed unayotaka. Sasa inawezekana hata treni kama bei ndio hizo ikawa ni, ni, ni, ni kwa ajili ya watu maalum wenye kipato, kwa sababu kama kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam ni elfu ishirini eh, eh, mhm. eh? Ah, ah, kwa basi ah, okay. Nadhani elfu thelathini kitu kama hicho kitu ishirini na tano thelathini eh, sasa ya, itakuwaje itakuwaje nitoe sabini na kitu kama sina sababu yoyote ya msingi na wala sitarajii kupata zaidi ya kile ninachokwenda kutafuta kile kiwango. Kwa inawezekana nayo ikawa ni kwa ajili ya watu maalum, ikawa ni kinyume na matarajio eh, ikawa ni kinyume na matarajio kwamba mabasi yakaendelea kuchukua nafasi yake kwa, kwa, kwa nauli ndogo. <laughs> mimi mimi mimi nikitazama hili eh, sitazami tu kwenye ukubwa wa nauli, kuanzia mchakato mzima tulichoahidiwa na tulichokuja, mm, ununuzi wa, wa mabehewa yenyewe, lakini pia unapozungumzia treni ni usafiri ambao unategemewa na watu wa tabaka la chini la kawaida, wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hizo nauli ambazo zimeelekezwa SINALATRA, SINASUMATRA kwanza moja, zilitakiwa ziwe zinatokana na maoni ya wananchi wenyewe. Yaani huwezi ukaleta mswada wa sheria ambao hautokani na wadau wa sheria, huwezi ukaleta mswada wa habari ambao hautokani na, na, na wadau wa habari. Kwa hivyo hizo nauli zilizopangwa, sidhani kama kuna mwananchi hata mmoja aliletwa aliitwa akaambiwa kwamba toeni maoni, hii treni inayokuja ya, ya, ya umeme nauli mnapendekeza iwe kiasi gani kutoka labda Dar es Salaam tu Kigoma, Dar es Salaam tu Tabora, Dar es Salaam tu Dodoma na Morogoro. Ukiangalia kwa uhalisia nauli zilizopangwa hakuna mwananchi wa, wa, wa hali ya kawaida ambaye atapenda kupanda hiyo treni. Kwa hivyo itakuwa ni kama vile ni tabaka fulani ambalo linakwenda kutumia hizo treni, ni kama ambavyo walifanya kwenye ndege, kutuondolea baadhi ya makampuni ya ndege iliondoa pia baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanapanda ndege wa kawaida kuweza kupanda ndege. Kwa hivyo hii inakwenda kuondoa. Eh, hey, ili, unakumbuka ilikuja community airline eh, hapo bwana. Ah, kila mtu ali, ali, aliweza kupanda ndege hata ambaye hakuwa na matarajio. Sasa hili hili hili ni ukandamizaji. Ah, Angelo, mimi nadhani mimi na taaluma tatu. Eh. Taaluma yangu ya kwanza ni ushirika. Taaluma yangu ya pili ni usafirishaji. Taaluma yangu tatu ni uandishi wa habari. Kwa hiyo ndio maana naweza nikajiita mwandishi wa Asante afisa ushirika. So <laughs> nataka kusema wanasema transport demand is derived demand. Yeah. Lakini transport is option kwamba usafiri kama kuna demand yani utafanya chochote yani kwa vyovyote tu utasafiri. Lakini optional ni kwamba sina lazima ya kwenda, nimesimama, sina lazima kulipa nauli kubwa, kwa sababu ni optional. Ninakokwenda sio lazima <laughs> unanielewa? Kwa hiyo usafiri eh, kinachokulazimisha ni ile demand ile demand. Unaona, ndio maana <laughs> unaona hata watu mabasi wanahangaika hapa kwenye eh, kuna grade kuna madaraja eh, kwa sababu kuna sijui luxury <laughs> yenye choo ndani, kuna off peak, kuna off peak na eh, kuna peak hours mm. and off peak hours. Peak hours ni kwa mfano wewe saa 12 darasa, kama mtu anakazana kwenda kazini, hiyo ni peak hours lakini off peak hours ni wakati unaona mtu wa daradara hey, eh, eh, hey, hey, ni saa nane mtu hasafiri, yani ni ule ule msongamano, watu watu hawaendi, wako makazini na nini. So kwenye hili nadhani kuna watu wanadhani kwamba Watanzania uh, ah, sijui akili zao hazifanyi kazi vizuri. Kuna vitu vingine lazima tu tunaangalia. Hii hii SGR imekuja ili kusafirisha watu kwa haraka ambao hawawezi hata kupanda ndege. Sasa kama kama nani nani, nani uh, nauli ya train inataka kulingana na, na ya ndege sijui tunakwenda tuna hapa Tanzania kabisa, I'm telling the truth. Kwa hiyo yale mabasi ambayo tunapiga kelele kwamba yanatakiwa yapungue, yanaharibu barabara, yatazidi kushamili, au lazima tufanye analysis. Hiki kinachotendeka ni ku disencourage watu wasiende kwenye treni, waendelee kwenda kwenye magari. <laughs> Ah, tutende taratibu, yani tufanye analysis Eh, hey, hicho hey, tunachokiona tufanye analysis hivi tunatumia gharama kubwa kwa train disencourage watu wasipande train ili wawe na mawazo ya kuendelea kuendelea kwenye mabasi ambayo mabasi yanatuharibia barabara nzuri zinazotengenezwa za lami. Eh, Mbarawa nadhani anaweza kawa shahidi. Magari yanapozidi kwenye lami mm-hmm. yanaharibu lami. Yeah, barabara hazidumu. Hazidumu. Na nadhani baadaye tunakuja kupeleka lawama kwa kwa, kwa makanda, wakandarasi kwamba wanajenga chini ya eh. kiwango lakini hey, eh. wakati mwingine sio kweli zinazidiwa. Eh, mimi nimetoka ni lakini pia ni bona ubora wa barabara bado ni mdogo. Nimetoka Kagera juzi barabara kwenda unapitia huku Biharamulo. Eh. kwenda mm. unakatisha kwenda kule mzani ili ufike ule mzani kwenda Mleba mm. ni barabara imesha una, una, unaelewa imetumika sana kwenye lile poli eh, kwenye lile pori imeshatumika mm. sana na ile tumika sana kwa sababu ni malori mengi yanokwenda nchi za Uganda na wapi, barabara lazima itetereke. Lakini tukiwa na treni hizi, barabara zetu zitakuwa na miaka mingi hizi za lami na cost eh, itapungua. Serikali haiwezi kuingia gharama ya kutengeneza barabara. Sasa nimeshituka ni mawili. Kama hiyo na, nauli ya treni inakuwa ni nauli kubwa, watu watakuwa wanafikiria kusafiri kwenye magari ambayo yataendelea magari kuharibu barabara zetu. Kwa hiyo nadhani hili, nadhani wanatuangalia wenye mamlaka nani hawa nani hawa TRC na TRL na, na, regulators wa wapanga nauli hawa SMATRA kitu hiki kitu siku hizi ni LATRA LATRA, sio SUMATRA zamani LATRA. Mm. Mm. Kwa kweli nchi hii Mtanzania wa miaka 60 sio Mtanzania wa mwaka 2022. Lazima haya tuyaangalie. Tunakwenda na tunakwenda na ule mkubwa wa zamani kwamba watu bado mawazo ni yale yale. No, wanaweza kufanya comparative analysis. Kama hilo kama hicho ndicho kinachoendelea, hii nchi ni hatari sana kwa kweli. Mm -hmm. yeah. Um, Asante. Sasa hebu tuji, tujikite kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi umefanyika Dodoma, mwenyekiti sasa rasmi Maana ukumbuke baada ya uh, Rais Magufuli ku, kuaga um, ilibidi wafanye mchakato wa haraka haraka, chama kisingebaki bila mwenyekiti. Sasa mwenyekiti rasmi uh, Mama Samia ndio mwenyekiti wa taifa wa CCM, makamu Kinana Zanzibar, Dr. Mwinyi uchaguzi umefanyika, lakini pamoja na uchaguzi wenyewe e, wa mkutano ule umeibuka na maazimio kumi na tatu. Sasa tuangalie ni namna gani vyombo vya habari vilivyoweza ku, ku, kujikita katika kuandika habari za uchaguzi wa, wa Chama cha Mapinduzi. Lakini habari kubwa ambayo ilikuwa ilionekana toka mwanzo wa wiki ilikuwa ni idadi ya wajumbe waliojitokeza kuwania zile nafasi thelathini za ujumbe wa, wa halmashauri kuu, watu zaidi ya elfu mbili. Baadhi ya vyombo vya habari vimeandika kwamba ni kukua kwa demokrasia eh? Vyombo vingine vya habari vikaandika kwamba ah, ni watu tu kutaka kuonekana tu kwamba na yeye ni mwenzetu, aliwahi kujaribu. Kama kuna chagu, eh, teuzi zinatokea, hebu tumchomeke hapa. Karibu Uh, mimi kwanza sio mwanachama wa hicho Chama cha Mapinduzi, lakini pia sio msemaji wake, lakini labda kwa kwa picha niliyoiona, kwa sababu naangalia vyombo vya habari vimeripoti nini na mambo gani ambayo yameibuka, mchakato mzima wa wagombea wa, wa, wa, waliojitokeza idadi yao kuwa kubwa mimi nafikiri kuna makundi mawili ndani ya kwanza. Philbert, naomba tujikite, je, kama baadhi ya vyombo vilivyoandika mm. kwamba idadi ile kuwa kubwa mm hati, wakati zinatakiwa 30 tu. Ni kukua kwa demokrasia kama vile ambavyo baadhi vimeandika? Ah, inaweza ikawa kukua kwa demokrasia, inaweza ikawa kukua kwa demokrasia au vinginevyo, kwa sababu kunapokuwepo na uhuru, ina maana labda mwanzoni watu walikuwa wanazuiliwa kugombea E, watu fulani wanaandaliwa kugombea. Sasa hivi demokrasia pengine imekuwa watu wako huru kugombea, lakini msukumo huu ah, kwa mtazamo wangu unavyoona unasukumwa na makundi mawili yenye nguvu ndani ya CCM kundi la waliokuwepo kwenye awamu ya tano na kundi ambalo liko kwenye awamu ya sita. Kwa hivyo haya yote yanaonyesha kwamba yanataka ya, ya ile yalikuwa nataka ile nafasi kwa kasi ya, eh, kwa nguvu zote ili kuweza kujiimarisha kwa ajili ya uchaguzi ujao. Kwa hivyo unapoona walikuwa watu ni wengi ndani ya eh, zile nafasi zilizokuwa zikiombwa katika nafasi 30 au watu watu 200 na 2000 na kidogo ni msukumo hayo makundi. Kwa hivyo kilichotokea na kilicho kilicho kilicho kilichoibuka ni hakuna kipe kwa sababu tumeona watu wale wale wame, wame, wame, wame, inajirudia, watu ambao tumeshawazoea. Hakuna sura mpya ambayo tulitarajia pengine ingeweza kuibadilisha au kuleta msaada kwenye chama kwenye vyama vyao. Moses, mm. uh, pamoja na, na hayo lakini uh, kuandika kwamba vigogo eh, waangushwa waangushwa um, uchaguzi eh, wa, wa, wa halmashauri is it ni ni ni ni, ni, ni, ni haja kwamba kwa sababu huyu tayari ni waziri, ana nafasi, ni naibu waziri kwangu, ni, ni, ni, inapaswa kuwa habari kubwa kwamba ameangushwa. Unajua shida waandishi wa habari, mimi ni mwandishi wa habari wa siku nyingi <laughs> wala siwezi kusema ni kukua kwa demokrasia ndani ya chama. Okay, demokrasia is always there ndani ya CCM. Demokrasia is always there, lakini hii sio demokrasia ni demokrasia kwa maana gani? Lazima tufanye analysis. Ndio maana tuna fail kila siku. Ninasema waandishi wa habari tuna fail kuandika, ili kuwa hiki tunachokiandika ni matakwa au ni mahitaji ya, ya walaji wetu, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu eh, na wasomaji wetu, ndio haja yao. Tunataka tujue haja. Hatuwezi kwenda kwenye matakwa, tunakwenda kwenye haja ya, ya, ya msomaji, msikilizaji na mtazamaji. Unaelewa haja hii, pressure iliyopo nafasi 30 ambazo zi, zi, zi, zipo ndani ya Chama cha Mapinduzi, watu elfu mbili kujitokeza. Mimi naitazama katika mtazamo wa kama sio mtazamo wa mama mawili au matatu, ni kwamba katika uandishi wa habari lazima uangalie ni kitu gani kinasukuma watu waende huko. Mimi nadhani uh, si, siasa za Tanzania wasomi wengi ambao tunaita ni ma expert ambao wana taaluma zao huko, madaktari, mainjinia, sawa, wote wamekimbilia kule. Wanakimbilia kule kwa namna gani? Kwa sababu kwenye fursa ya kazi ya ajira, ambayo ajira inayolipa kwa wakati kwa wakati mfupi, wakati ambayo ni, ni, ni, ni muda muda mfupi ili uweze kufanya mambo yako ukatoka. Ndio maana unaona wanasiasa wengi wametoka vyuo vikuu wanakimbilia kule, naona bana. Kwa hiyo nadhani ni kwanza ni sehemu ya kwenda wanakimbilia kule ili kwenda kutajirika. Hiyo ni moja, lakini jambo la pili tunachokiona kwa, kwa jicho la uchambuzi, kama mwandishi wa habari unachambua, unaweza ukaangalia unaposema ndiyo ni demokrasia, lakini sometimes sio demokrasia, kwa sababu wanaokwenda kule ni wale wale. Halafu unaweza ukaangalia wanavyopigana vikumbo. Kuna wale walioachwa kwenye awamu fulani wamereje ndio wanakimbizana kurejea, labda walinyang'anywa kitumbua wakati kipindi kile. Sasa ni, ni, ni hatari sana, yaani watu wanakimbilia kule, lakini unaweza ukajiuliza kwa jicho la waandishi wa habari nachokiona mm. mtu yuko ndani ya serikali ni waziri mm. lakini bado anang'ang'ania kwenda kufanyaje, kwenda kupambana kupata nafasi ya uneki, eti sababu tu ah, huu waziri rais akinyanyua anaweza kaamka vibaya akakutumbua, unabaki na uneki mm. hivi we brother au sister ni lazima siku zote uwe pale uwe, yani impact wewe unakwenda unakwenda kuongeza kitu gani? Wewe ni wale wale, umeharibu ndani ya, ya, ya, ya serikali which means unakwenda kuharibu ndani ya chama, huna mawazo mapya. Kuna kiongozi mmoja kauli yake mimi sikuipenda, anamfokea mtu namwambia, alizungumza kitu gani? Wewe sisi mmekuja juzi tu, <laughs> sisi mmekuja juzi tu, <laughs> hey, yani anamwambia amekuja juzi, wewe umekuja juzi tu kwenye chama unajua nini? Ah, kumbe tuendelee. Wewe uliozoea kuwa kule, kuna mabaya yameendelea, unaendeleza. Kama kuna mazuri ya anyway, lazima tuwe tujue kwamba mawazo mapya, mtu anaweza kaja dakika tano yes, akabadilisha kabisa mwelekeo wa kile kinacholala. Umenikumbusha padre mmoja aliwahi kusema kwamba aliye wewe uliyebatizwa miaka hamsini iliyopita na huyu atakayebatizwa leo wote mko level moja e. Kwa sababu amebatizwa, <laughs> ameshaona waliobatizwa e. Eh. mambo wanayoyafanya e. Kwa hiyo yeye amelazimika batizwe ili angalau apeleke mawazo mapya. Jamani, tusikatae, let us accommodate new ideas. Huo ndio ukweli, kwa sababu huwezi kusema kwamba mimi ndio mimi tu halafu <laughs> dunia imebadilika mno. Yale tulikuwa tunawaza, let us change our mind, our mind, our mindset. Yale yaliyokuwa zamani sio yaliyoko sasa hivi the world is developing yani halafu the world is running wewe dunia inakimbia wewe unaenda taratibu mm. unadhani kwamba yale uliokuwa unayafanya wakati ule kwamba watu wataendelea kwa nayo hayo hapana wak, wak, wak, wakati wa mwalimu nyerere aliongoza wakati watu bado nchi yetu ilikuwa bado alikuwa ni mmoja alikuwa na struggle akaona tuki mambo mengine tukiwaonyesha haraka wajaji watakuja tukwapua sasa kuanzia those days uweze kueleza kitu ambacho kinaitwa science na technology. Hata kompyuta ndio anaanza nayo, wakati nimeanza sauti mm -hmm. <laughs> ilikuwa ni window Windows 7 mm -hmm. <laughs> leo tuna window ngapi? <laughs> leo tuna window ngapi? Ah, kwa hiyo anachosema mwenye, uh, Angelo mwenyekiti wa, wa, wa kipindi hiki, kwanza tukubali mabadiliko ndani ya, ya, ya vyama vyetu iwe sa, iwe iwe CCM maka huu huu ah, hiki kinachoendelea kiko ndani ya CCM tu, hata vyama vingine hivyo hivyo kuna watu ambao wameona kwamba wakiwa pale, ukigusa tu kama hujapotea you can go astray. Wengi wamekimbizwa wakaenda wakaunda vyama vingine. Mmoja wapo ni mwenyekiti wako, si ni nani? Anaitwa nani? <laughs> Kiongozi chama. Mdogo wangu yule, mdogo wangu tunaishi tunakazi Goma. Alikimbiza kutoka sehemu fulani kwa sababu ya mambo kama haya. Kuna maana ukigusa John Hey. Pombe Magufuli, rais wa wa, wa, wa tano wa Tanzania, yeye alikuja ali na vision moja Eh, akiwa mtazamo wake kwamba aliona haikuwa sawa kwa kiongozi mmoja kuwa na kuvaa kofia nyingi eh, aka aka aka akawanyang'anya madaraka baadhi ya watu ili wabaki angalau na wengine akawazuia kugombea ili wabaki kwenye nafasi fulani. Tuliona hata akina akina akina Makonda walipoteza nafasi baada ya ku, ya, ya kwenda kugombea ubunge wakati aliwaamini kwamba ni mkuu wa mkoa. Sasa hii ambayo tuliona yani ni karibia wote ambao wako nafasi mawaziri nini bado wanataka tena nafasi zingine nyie watu wa ACT Wazalendo, wewe ukiwa ni, ni waziri kivuli wa, wa habari unaipa taswira gani? Taswira kubwa ni changamoto ile tulionayo, viongozi wanawaza uchaguzi badala ya kuwaza maendeleo ya kufanya maendeleo. Tunatamani au tulitamani tuone sura mpya kama alivyosema e, mtangulizi wangu watu ambao sio mawaziri wana, kwa sababu chama kile ni chama kikuu eh, ni chama, chama tawala kina wanachama wengi. Tulitamani tuone sura ambazo zitawajibika kukaa kwenye NEC na watu ambao wataendelea na majukumu ya uwaziri, labda kama kauli ya rais kwamba kwamba ana, ana, anaelekea kuunda baraza amini ku, ku, ku, ku, ku, kuunda serikali eh, kufumua ile baraza la mawaziri na, na kuunda upya, pengine labda hao ambao wamewaweka hawatakwenda kuwa kwenye hilo baraza, lakini picha tunayoiona ni uroho wa madaraka na kung'ang'ania zile nafasi. Yaani kuna watu ambao wamekuja kwa ajili ya kulinda maslahi ya chama zaidi kuliko maslahi ya umma, kwa sababu walipaswa kuendelea na uwaziri ili wawajibike vizuri kwa wananchi, ili chama pengine kiweze kuwa hoji. Yaani mtu akiwa ndani ya chama aweze kuwa hoji mawaziri kwamba wewe, kwa nini hujaleta umeme? Kwa nini umeme unakatika katika? Kwa nini kuna changamoto ya maji? Chama kiweze kumwajibisha waziri, kama ambavyo kipindi fulani nadhani Bwana Kinana alikuwa anaweza kuwahoji mawaziri kuweza kuwawajibisha mawaziri. Sasa leo waziri yuko ndani ya chama humo, ataweza kujiwajibisha? Yaani hiyo pengine ni changamoto kubwa katika uwajibishaji. Ukiangalia kwa mfano <coughs> eh, bwana mzee Makamba Yusuf Makamba aliuliza swali na waandishi wa habari, swali ambalo lilikuwa la msingi sana. Angeweza kulijibu, pengine ningeweza kuleta nani impact kubwa. Kwa mfano aliulizwa kwamba wewe mzee, kwamba eh, uko mwanzoni watu walikuwa na kofia, walizuiwa kuwa na kofia mbili, leo mnarudisha kuwa na kofia mbili. Akasema kwamba aliyeondoa hizo kofia mbili ndio aliyerudisha kofia mbili hiyo inaondoa uwajibikaji, lakini pia alikwepa maswali mengine mengi yaliyoibuka kwenye kwenye hayo mahojiano. Kwa hivyo bwana Angela, ukiangalia msingi wa hizi kofia mbili sasa hivi ni kwa ajili ya kulinda maslahi, yaani watu ambao walikuwa walikuwa wameachwa nyuma kwenye awamu ya tano wanarudi kwa kasi kwa ajili ya kulinda maslahi yao waliokuwa wamepoteza kipindi cha nyuma. Hakuna kingine, yaani wanalinda maslahi ndani ya chama, wanalinda maslahi ndani ya serikali lakini kama kama hiyo sio hofu, wangekuwa wamejitenga na na chama wakakaa ndani ya serikali peke yake, kwamba mimi ni waziri huku kwenye chama wapo watu watakaoniwajibisha na kunikumbusha majukumu yangu. Tunaona baadhi ya nchi nadhani na hata hata wenzetu Kenya hapa mm rais sio mwenyekiti wa chama yeah. Sasa eh, eh, eh sisi eh, eh, eh uh, tuliadapti hii na sisi ACT kabisa tumeitenga, yaani mwenyekiti ACT ka, ka, katiba yenu inasemaje? Mwenyekiti akiwa ikitokea akawa rais haruhusiwi kuwa mwenyekiti yes. wa chama, na kiongozi wa chama pale. Kama kiongozi wa chama kigomea, na maana kuna mtu mwingine atachukua ile nafasi ili kuweza kumwajibisha, yaani ah, chama oh. kiwe na nguvu ya kumwajibisha aliyeko pale. Sasa hii Moses, ukishuka hata ngazi za chini kwenye zile kamati za siasa zile za wilaya ndio zile zile, wakuu wa wilaya wamo, wa mkoa hmm. Okay, <laughs> fine, yote hayana matatizo. Nani anamwajibisha nani? Hayo yote hayana matatizo eh, kama utaratibu eh, unaweza ukafuatwa. Mimi nachokiona hapa kinachoendelea, ndio maana kila siku nikija hapa huwa anazungumza ukweli wa Mungu na kumwambia rais wangu wa nchi kwamba huu ndio anayoambiwa wanaupiga mwingi. Hii kauli imempoza sana Bashiru, lakini I don't think kwamba ni kitu ambacho kiliweza kuwa ni debate kubwa sana eh, kuhoji kwamba ndio nyinyi mnasema mnaopiga mwingi. Mama anaweza kaona mfano wa sasa hivi kinachoendelea. Haya ni makundi, makundi ya urais, ndio maana watu wanapambana. Alafu tuanze kuangalia wameingiaje mpaka wanafanikiwa kuingia kuchaguliwa Kuna watu wengine ukiwaangalia, hata kura zile zinaonyesha kwamba zilikuwa zimewakataa, lakini nikadhani na, na nahisi hata huu sio uchaguzi mtu umechaguliwa. Angelo, ulikuwa unaweza ukapewa eh ukapewa umechaguliwa kwa kura nyingi mm. Hujui hata zimetoka wapi, kwa sababu leo hii Lukuvi nakupata asilimia mimi kura mbili <laughs> yani ya kwake, labda kuna mtu mwingine kampatia. Hatuwezi kwenda hivyo. Ninachozungumza kitu cha maana zaidi, nchi ni yetu na lazima tuisimamie na lazima tuisemee kama hakuna watu wanaweza kujitolea kujisemea nchi. Sasa sisi waandishi wa habari juu our role sisi sio wanasiasa sana, sisi tumekaa katikati kuelekeza. Sisi kazi yetu ni kushare nachokiona kilichotokea kwa wakati huu kwa Chama cha Mapinduzi, na kuna vyama vingine vitakwenda kufanya chaguzi zake. This is most dangerous. Wajue waliowatuma waliowachagua kwamba wanawaangalia. This is a warning. I'm telling the truth. Kwenye hiki kikao kimeleta maumivu. We, sisi ndo tuko huku, ndo tuko na wananchi. Tunasikia wanaongea nini? Tunasikia wanalalamika nini? Tunasikia wanapongeza namna gani? Right. Hatuwezi kupigania vyeo badala ya kupigania maisha standard of life ya watu. Kwanza tufikirie watu wetu wanaishi chini ya dola. Tunafanyaje ili waweze kuwa na maisha angalau ya kuweza kupata mkate wa kila siku, sio kufikiria fikiria kuchaguliwa chaguliwa, labda wewe uwe we, nani, si kiongozi gani, unawekewa vyeo vingine na, na, na hili na hili Philbert, kwa sababu bahati nzuri wewe bado ni kijana mm. ni, ni, ni, ni lazima kuwe na, na na mabadiliko, na mara nyingi nimekuwa nikiwaambia kwamba unaona hata ile orodha, na nimesema mwanzoni mm vijana tunazungumza nao, anakwambia kabisa kwamba mimi na, na, najipeleka ili nionekane onekane mm-hmm. ili angalau wani... Sasa mimi, mimi nawaambia siku zote, hebu vijana, fanya kazi, achana habari ya kukaa kuwaza kuteuliwa. Mm-hmm. Fanya kazi, pambana kwa njia zingine, utafute pesa kwamba tunajipeleka tu ili watuoneone tu. Kwa nini tufike kufikiria kwamba ukionekana huku kwenye chama eh, wakikuona wakubwa ndio watakuteua. Je, hakuna njia zingine za maisha? Kwa nini tukae tunawaza habari ya uteuzi? Leo hii tutashutuma. Haki hata waandishi wa habari umewaona wamo kwenye foleni ile. Wanakueleza kwa nini rais ah, asijiulize? Kwa nini rais asijiulize? Hawa watu wanapambana pambana kwa nini wanataka uteuzi, si ndio? Sisi kwa haya mambo ya Angelo, on Angelo. Mimi nikikalia kiti hiki nina hakika. Unapokalia kiti hiki nina hakika. Sisi ni watumishi wazuri kuliko hawa wanakimbilia kule kwa sababu sisi kazi yetu moja ni kuonyesha njia ili mambo yasiharibike. Sasa unapotoa ushauri mtu anaweza kauchukua eh, ufanye kazi. Kule Arusha watu walitumia mpaka, nafikiri mlisikia mlisikia kwamba uchaguzi wa wa, wa, wa, wa halmashauri wawakilishi wa halmashauri kutoka mkoa wa Arusha uliahirishwa. Mm. Ali, Chongoro alitoa ile taarifa kwa, kwa kuna uchunguzi unaofanya, lakini uchunguzi kuna wababe wawili wenye pesa zao wanago, walikuwa wanagombania ile nafasi wanatumia mpaka helikopta yeah. Bwana Angela, kuna kitu <laughs> kimoja ya halmashauri wanatafuta nafasi ya ujumbe wa halmashauri wanatumia mpaka nimezungumzaje hapa hata pachaguana. Kuna kitu kimoja nimekwendaje? Unajua nchi yetu imekuwa na changamoto kubwa ya ajira, sio kwa vijana peke yake, hata watu wazima ambao wanastaafu na kurudishwa tena kwenye nafasi zao zile zile. Sasa, ah, lakini kwa asilimia kubwa yani, sasa hii ukiona watu wengi wanatamani kuingia kwenye mfumo, vijana wanaacha taaluma zao, maprofesa wanaacha kufundisha vyuo vikuu, wanakimbilia kwenye siasa, kumekuwa na changamoto kubwa sana, lakini pia kwa ajili ya kulinda maslahi ukiangalia kwa asilimia kubwa, mbali na kulinda maslahi na changamoto ya ajira, yani kuna kuna kuna kitu ambacho kinakiona mimi kina, ni kama tukiite kama kisasi, yani kwamba kundi ambalo lilikuwa limefanyiwa vibaya kipindi kilichopita, wanaamua na wao waingie ili kufanya vibaya, kuwafanyia wengine kisasi waliokuwa walio wakifanyiwa kisasi. Kwa hivyo hii inakwenda kutengeneza kizazi cha kisasi kwamba tuli, wale waliotufanyia mabaya sasa tumerudi, tumeingia kwenye nafasi wote tuliokuwa tumefanyiwa mabaya na sisi tunakwenda kufanya yale yale ambayo pengine ndio maana wanaamua kuchukua kofia mbili. Lakini bado changamoto ya ajira inaleta msukumo mkubwa wa vijana wengi kukimbilia kwenye siasa. Lakini kama nchi hii ikitatua changamoto ya ajira, vijana wakapewa mitaji ya kutosha, wakatengenezwa mazingira mazuri ya kujiajiri, hawawezi kukimbilia kwenye siasa lakini serikali imetengeneza kwamba eh, ajira hazipatikani. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo mtu anaona kabisa kuna ajira akiingia au akiwa msifiaji, akiwa chawa anaweza akapata ajira. Kwa nini asiwe chawa? Kwa nini asiwe msifiaji? Kwa nini asiwe mlopokaji ili apate nafasi? Kwa sababu ajira ni changamoto. Kwa hivyo tutatue kwanza eh, changamoto ya ajira, hautaona wimbi kubwa la vijana wakikimbia kwenye siasa. Mimi nimelizungumza mwanzoni kwamba huku sio kama alipokuwa demokrasia. Inawezekana kuna the, the, the democracy, democracy, freedom of the democracy sawa, uh, uhuru wa demokrasia huko, lakini nikasema sio uhuru wa demokrasia, ni watu wanaangalia kitumbua kiko wapi. Kwa hiyo ndio maana <laughs> wanapambana, ukiangalia vibaya tambua mguu atauvunja. Sasa tahadhari yangu naitoa kwa rais wangu wa nchi, nadhani amejifunza kitu kikubwa sana kwenye haya yanayotokea na tunasema kila siku hapa. Hatu, hatukatai watu kufanya kazi, hatukatai watu kugombea, lakini unagombeaje na mpaka unafika pale umefikaje? Hivi hakuna viashiria vya rushwa? Mtu uko radhi atumia hata bilioni tatu. Sasa hizo bilioni tatu brother, unazozimwaga hapo au bilioni mbili kutafuta nafasi moja, utazili, utazili, utazirudishaje? Lazima tujiulize. Let us make a critical thinking. Unatoa bilioni mbili, bilioni tatu, unazirejeshaje? Mwalimu Nyerere ameshamaliza akasema, Ikulu hakuna biashara, isn't it? Sasa tunakwenda kule kuumiza watu kwa sababu tuna nafasi zetu right? E, wakati mwingine tunatawaliwa na watu ambao hawapaswi kututawala. Mimi nasema kutawala, watu wapeli ili neno kutawala, lakini usidanganyike. Wazungu wanatudanganya, wanatuambia tuwe na leadership na management. Mm. Hapana. Mm wao wana exercise ni kuongozwa mm. sio kutawaliwa. Tutawale sio tuongozwe. Kiongozi ni yeyote, hatu kwa kwa basikeli kawa mbele, wewe ni kiongozi brother. Mm. Kwa ya master ni kiongozi. Lazima ni tofauti na administrator. Administrator i dreams zake ni kwamba nikipasua hapa nipate barabara iwe isiwe, ulalamike usilalamike. Na mm. kweli anapaswa Ujerumani wamefanya hayo, Uingereza wamefanya hayo eh, ili hizi nchi zilizoendelea, nchi za kifalme na nchi zingine ili uendelee. Hakuna maendeleo yanayokuja bila bila bila gharama bila I mean, bila kuhaso. Ni lazima tuumizane ili tuweze kuendelea, lakini kinachoendelea hapa unaangalia hata huyu anayekwenda huko kwenye kweli kweli kweli kweli, watu wametoka kwenye ubunge te wana ubunge lakini wamekwenda kugomba kupigania nafasi ya UNEC ili awe na sauti. mm -hmm. Wengine tuna biashara zetu, tuko humo, tunachokifanya nikiwa na, na, na, na cheo changu kwenye biashara zangu utakuja ovyo ovyo. Hicho ndo kina ndo tafsiri. Sasa waandishi wa habari inatakiwa tunapoandika hizi habari sio kuishia kwamba vigogo waanguka, kwani mm. kigogo kikianguka ni nini? <laughs> kigogo kuanguka ni nini? Kuanguka si kuanguka tu. Kuanguka ni kuanguka. Lazima tuangalie huyo kigogo unayemsema eh, amefanya lazima eh, tutengeneze eh, vigogo wengine. Eh, vigogo wengine kwa sababu haya mambo hayaishi kwa mtu mmoja. Huyu ni tembo wetu. Everybody has right kila mtu anayo haki ya kuweza kutawala. Mimi nasema kutawala, semi kuongoza. mm -hmm. Eh, kwa sababu tunatawaliwa indirect kick, huwezi kusema hutawaliwi. Unaona bwana, so nachokizungumza leo hii tunafikiria kuchaguana kuchaguana, lakini kuna shida. Machinga wamerudi barabarani, solve problem ya Machinga tumeisolve, tumeshamaliza. Limekuwa ni bomu, unawatoa wao, wanarudi, mnawatoa vizuri, mnaleta siasa zenu, wanarudi. Unaona, tunafikiria Machinga tunawapangaje? Moses na, na Philibert sasa, hebu hebu tuangalie maazimio yale kumi na tatu ambayo Chama cha Mapinduzi kime kime kimeazimia na kuielekeza serikali uh, angalau utasoma hata ba baadhi yake. Sasa ni yapi ambayo angalau vyombo vya habari na waandishi wa habari tunatakiwa kuyafuatilia kuona chama kimeielekeza serikali inatakiwa angalau kuya, kuya nani hayo Ma, maaziri maazimio kama mnakumbuka yalisomwa na, na, na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda, ambayo azimio la kwanza ambalo mkutano mkuu umepitisha kupambana na rushwa, wizi na ubadhilifu wa mali za umma. Azimio la pili, serikali inatakiwa kudhibiti ukatili wa jinsia na mmomonyoko wa maadili na kuongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu. Azimio la tatu, kutoa mafunzo ya kitaaluma na kiitikadi kwa watendaji wake. Mafunzo ya kitaaluma na kiitikadi kwa watendaji wake. Azimio la nne, kuhimiza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 na 2025 na kutafsiriwa katika ngazi zote kulingana na mazingira na eneo husika. Azimio la tano, serikali kuendelea kukamilisha na kuanzisha miradi mipya ya kimkakati hususan ujenzi wa makao makuu Dodoma, ujenzi wa SGR, daraja la Kigogo Busisi, meli na viwanja vya ndege, miradi inayoendelea ikamilike mwaka 2025. Hapa mimi natafuta umeme hapa. Namba tano. Eh? Kuongeza jitihada za kukabiliana na changamoto kwenye kilimo, pia migogoro ya wakulima na wafugaji, uvamizi wa misitu na wanyamapori. Azimio namba sita, kukusanya kodi kwa njia shirikishi kwa kuongeza vyanzo vipya. Azimio namba saba uh, kushindanisha mikoa ili kuongeza uwajibikaji na utekelezaji wa, ma, wa ma, maagizo, pia kuanzisha vyanzo vipya vya mapato katika halmashauri. Eh, sasa hayo angalau kwa uchache, mengine ni yale madogo madogo, lakini na umeme sijaliona. Ngoja ngoja, na namba moja na umeme tutaliongea tena kama hajaliweka <laughs> brother. Hivi unaweza kuniambia hiyo namba moja hiyo serikali? <laughs> Yani kwanza tuanzie na kwenye uchaguzi wenyewe utapinga rushwa wakati na wewe unatumia viashiria vya Hapo waandishi wa habari eh? lazima eh? uchukue yale maazimio sasa uende nayo <laughs> uangalie ni yapi ya kufanyia kazi. Unajua waandishi wa habari bwana, bado tunafeli kwa kweli. Mimi I accept, mimi ni mwandishi wa habari, kuna mahali tunafeli sana. Sasa sijui ni unajua, unaweza kufanya kazi hata hujawezeshwa ili ila uonekane wewe ni mahiri mm -hmm. from your, your initiatives yes, yes. Kwa mfano kama namba moja tunaweza tukaifanyia tafakuri hizi, tutaanza kuonekana watu wabaya sana. Una, unakemea rushwa ndani ya nyumba yako, hakuna rushwa <laughs> Madam, I can tell mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, clean your house. La kwanza mi ningesema kabla hajafikia huko, let us clean our house, tusafishe nyumba yetu. Hiyo namba moja. Namba pili ambacho ningemshauri nige rais wangu wa nchi na wanaotazama uh, watunga sera na watu wengine, jamani, hivi vipaumbele, huwezi kwenda na vipaumbele kumi na tatu kwa wakati mmoja ukaendeleza nchi. Kwa nini tusiwe na vipaumbele tukaenda navyo viwili kila miaka mitano au vitatu mhm. ili tuweze tukaona tumefika wapi? kumi na tatu unaweza ukaenda navyo hivyo hivyo, kama ni swala la afya, kwa mfano kwenye afya, kwa kweli wamekwenda nao, afya amekwenda vizuri, hatuko pabaya sana. Naona kilimo, kwa nini kilimo tunakiacha nyuma? Pamoja naona Basha na shuka <laughs> Basha hawezi kunenepa, maana huko kwenye kilimo <laughs> huko kwenye kilimo kuna kazi ngumu sana. Filibeti, <laughs> nimalizie kidogo kwamba kilimo ndio uti wa mgongo, kilimo ndio kuna ajira zaidi ya, ya, ya asilimia 85 kwa nini kisiwe kipaumbele kipa ambacho tunaweza kwenda nacho tukaona tumefika mahala, ili tukwanza tu, tufukuze njaa kwanza. Unaona, nadhani hali itakuwa si shwari kama mvua zitaendelea kunyesha kama zilivyo. Tuna hali ngumu sana, mm. tuna hali ngumu sana. Halafu tuende kwenye hili kwenye hiki nani hii azimio la kusema kwamba kodi tusilazimishe tu, tu, tu, tu, tu, kutoza kodi yaani Hivi kuna mfanyabiashara wewe um, Angel, kweli shirikishi kwa mfanyabiashara ambaye ana maximize profit. Role ya biashara ni kumaximize profit. Hakuna mfanyabiashara kwa mena anapata faida. Hakuna mfanyabiashara utakwenda unacheza cheza kakupa kodi. Never on earth. Tutafute mekanizmu nyingine, tuache siasa hizi kwamba unaweza ukatoza kodi kirafiki. Hapana, mimi nakataa hiyo. Cha msingi hapa ni kodi, kodi halali ilipwe, kodi halali, sio ya kubambikiza. Usimtoze mtu kwa kumbambikiza kodi, lakini kodi halali tozwe na kodi halali na kutoza kodi huwezi kwenda lele mama, unamchekea mtu akakupa kodi, atakukwepa. Filbert, ili, ili azimio namba moja, pengine wengi walitarajia kwamba kupam, eh, kupambana na rushwa, uizi na ubadhirifu wa mali za umma, pengine wangeongeza wa, labda na ndani ya chama kwanza bwana Angelo, vyama vyote vyama vyote, yani ukiangalia maazimio hayo, yani it's like kwamba CCM ni mpya, yani imeanza jana. Hakuna azimio hata moja ambayo CCM wameweza kulitekeleza tangu huko tangu chama hicho kimeanzishwa, lakini ukiangalia bado mfano mzuri hiyo azimio namba moja lilipaswa lijionyeshe ndani ya uchaguzi wao kuanzia ngazi hizi ndogo. Tumeona kwa asilimia kubwa rushwa imetumika kwenye chama kwa asilimia kubwa, bado rushwa serikalini ni kubwa. Sasa leo huduma za jamii bado si changamoto kubwa kwa sababu ya rushwa. Ndio maana hata rais wa awamu ya tano eh, rais marehemu Magufuli alikuwa anakemea rushwa kwa sababu alijua ndani ya chama na nje ya chama rushwa imetamaraki. Na kuna kuna na kuna nani kuna takwimu moja tolewa amini eh, kwamba CCM inaongoza kwa rushwa nambari tatu nadhani katika vyama Afrika. Sasa sasa hiyo hiyo inaashiria nini? Kwamba hilo lililowekwa kama sehemu ya vipaumbele vya kwenda kutekeleza halitekelezeki ndani ya chama na nje ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya serikalini. Sasa njia pekee njia pekee ni kutafuta watu wapya ambao pengine wana uzalendo. CCM wameshindwa kuisimamia kuwatetea Watanzania na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Kwa hivyo wapishe vyama vingine viingie, na chama pekee ambacho ni tumaini kwa Watanzania kwa sasa hivi ni ACT Wazalendo. Ah, sasa sasa ukiangalia angalia maazimio mengine, sio hilo tu, angalia maazimio mengine kama e, swala la ukusanyaji wa kodi, swala la elimu ya, ya, elimu ya juu na, na mambo mengine bado hayatekelezeki, hajaanza kutekelezwa leo tu ni muda mrefu hayatekelezeki. Nakumbuka nje. Sasa unasemaje kwamba leo ndo wanajiona kwamba wao ni wapya, wanakwenda kutekeleza haya maazimio kwamba wakafufue kilimo. Leo serikali imetangaza ruzuku kwenye mbolea. Nenda kule kasuru mjini na maeneo mengine, watu wanauziwa mbolea ya ruzuku kwa bei ambayo sio elekezi ya serikali. Sasa hayo nani anakwenda kuyazidi? Binadamu ameumbwa kwa ajili ya kukaa kusahau na, na, na, na ili akumbushwe pia sasa nani ya kumkumbusha kama yeye? Sababu lazima kama lazima hao ambao mahali watu wao wanakumbushwa kumbushwa kwa hapa kama bunge ambalo tunatamani ndio chama kinapoona mahali serikali inataka kulala okay. lazima kiwa, kiwa, nani kiwa, nani kiwa, nani wa kumkumbusha? Mawaziri wameingia kwenye chama Angelo. bunge halina meno ambalo tunatamani eh, kwamba bunge ndio likumbushe serikali liwajibishe serikali wanachama wa chama wawajibishe wa mawaziri wote wako serikalini wametulia ndani ya nani msafi katika vyama vyote nani chama ambacho tunaona walau matumaini yako ACT kwa sababu gani? Ah, sisi sisi tunapinga rushwa. Twende taratibu. Mnapinga rushwa. Kuna kupinga rushwa kwa maandishi, kwenye maandishi. Sisi tunapinga kwa vitendo ndugu yangu. Ah, ah, tunapinga kwa vitendo. Tunataka kufanya mzuri wa, wa, kupinga rushwa ndani ya chama cha Mapinduzi. Si uchaguzi zao zimekuwa Sikiliza bwana. Ah, no no no. Vyama vyote una evidence zipi? Na, na mimi na evidence. uchaguzi za, za CCM umeona zimeendaje? Chaguzi za, za zimeendaje? Clean. Sawa, sasa hii nadhani nadhani Jumatatu Alois Nyanda atakuwa ananiangalia. Nadhani Jumatatu ata, ata, ata, atakuwa na nafasi yake kwenye agenda. Swala la ukatili ndugu ndugu ndugu Moreka bado ukatili upo kwa asilimia kubwa. Juzi tumeona mkuu wa wilaya kule, na leo mkumbuke, ndio kilele mm cha zile siku kumi na sita za kupinga ukatili bado upo kwa asilimia kubwa sana, na hili waandishi wa habari inabidi wajielekeze kwa asilimia kubwa kuibua ukatili unaofanywa huko majumbani kwa asilimia kubwa. Kama serikali kwa mfano, juzi mkuu wa wilaya amempiga mtu makofi, alafu bado mpaka leo yuko ofisini, unategemea hao wanaofanya ukatili huku majumbani na maeneo mengine watawajibika au watawajibishwa? Tu lazima serikali ichukue uh, hili swala kwa, kwa, kwa madhubuti kwamba ni lazima tukomeshe ukatili, ukatili wa kijinsia, ukatili wa aina yoyote ile kwa asilimia kubwa, ili tuwe na mfano mzuri wa kuwasaidia hiki kizazi ambacho kinakuja. Kwa moja, ili tusome maoni eh, kidogo ya watazamaji wetu. Angelo, swala ukatili haliko kwa DC tu sawa sio kwa mkuu wa wilaya tu kupiga. Ni mfano mzuri ambao tunaona kama serikali sio sio, kuna wafanyabiashara wanafanya ukatili, kuna wasomi wanafanya ukatili, everybody anafanya ukatili, hata viongozi wa dini wanafanya ukatili. Subiri subiri, kuwajibisha ni jambo moja, nafanya ukatili jambo jingine. Mm. Hapa hatuwezi kutupiana lawama. Mm. No, nobody. We cannot point finger on the car. We cannot point finger to, to, to everybody. Lazima tuseme hivi na ndio maana tuna struggle na haya mambo yote tumeletewa. Tusipokuwa makini, kila kitu tunachokuja tuna import characters ambazo not ours. Tunakuwa tumeendelea kwa sababu tumeona vinatokea kwenye TV na sisi tuwafanya. Huu katili wa kijinsia ni mambo yanapandikizwa na sisi tunapokea mapokeo yetu, tumeacha culture na tradition. Hiki kitu kama hatutarudi kwenye asili yetu, huyo DC utamsema rais nayo tamsikia nafasi ya media sasa. Oh, yes. Vyombo vya habari ndio kazi ya jicho mm. letu hapa, tunachoongea ndio tunachozungumza. Vyombo vya habari, hii tabia tunasubiri habari hizi siku 16 zinazokuja mara moja kwa mwaka, lazima tuwe na agenda, agenda setting, agenda setting ya kila siku. Nasema vyombo vya habari ni lazima ndo vitangulie, sio rais aenda azungumze au Gwajima, Gwajima au mwanaharakati, na sisi ndio kwenda tunakopi na kupesti. Lazima tuwe na jicho la tatu la kuangalia kinachoendelea. Tunaishi nao hey, eh, na tunaona. Sasa ulawiti umezidi. ili swala linazungumza ulawiti, sijui hmm. kufanyaje mm. watu wanakwenda wanafanya vitu vya ajabu kwenye miji ya watu. Hatuna haja sasa ya kubaki ya kusema sijui kwa Juma amesema ah, amesema ah. no. yani ndugu yako wewe wewe pale nyumbani kwako unaamini mdogo wako au mjomba wako ndo anafanya ukatili nyumbani kwako. Let us lazima tumrudie tumrejee Mungu. Hiki kitu jamaa, tuondoke kama pulu, tuwe pamoja. Let us sit for the round table sio kutupia lawama ni fulani, sijui ni nani, mfanyabiashara ni mwovu, afanya ukatili wewe mwenyewe unafanya ukatili, inawezekana kila mmoja anaweza kufanya ukatili, lakini elimu inatolewa. Kwani binadamu si hivi? Ni kila siku na Biblia tumeisoma sana, na Biblia viongozi wa dini ni kutoka kwa Mungu, lakini watu atimizi Kila siku wanakuambia tubuni dhambi, tubuni dhambi. Kwani unaweza kusema kasisi au askofu au padri nani hakemei maovu. Mmoja kwa maadili una, una, una, una sehemu tatu unapoanzia. Tuanze kwenye sasa. familia eh. eh, sehemu za ibada kwa maana nyumba za ibada, lakini pia serikali inawajibika vipi? Ngazi ya familia, wazazi tunawajibika vipi kuwafundisha watoto wetu maadili? Lakini pia jamii kwa maana ya eh, jamii pamoja na, na, na, na, na, na nyumba za ibada zinawajibika vipi kwa maana ya shuleni, walimu pamoja na viongozi wa dini wanakemea vipi hili swala kwa sauti vipi, kwa sauti ipi? Yaani unajua kuna kukemea tu, <laughs> eh. unazuia, unaogopa usiwakwaze waumini waache kutoa sadaka. Watu wanakemea, unaotakiwa kufanyika ni ule ambao una nguvu zaidi, kwa sababu tunapaswa tukemee hili swala kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maslahi makubwa ya kesho tunakoelekea. Angelo, kukemea ni kuweka watu ndani Mm. Ukiweka watu ndani watasema, lakini pia serikali ina wajibu wa kutoa elimu. Peane muda basi, mm. tuwe taratibu hapa, sio mkutano wa siasa tunakwenda katika mantic hapa. Mtazamaji wetu anatuangalia, mwisho tunaonekana tunavuruga tuna, tuna, tuna ni hivi nachokizungumza. Ndiyo maana nimesema ipo haja ya wote turudi chini, tuangalie tumepotea wapi. Kwanza haya masuala ya kupokea kila kitu kinachokuja na kipokea inakuwa ni ni fashion, na tukubali hali ni mbaya, na hali ni mbaya mbaya sana. Dini tumeipiga teke, viongozi wa dini wakizungumza tunaona ni watu wa kawaida. Watu wa serikalini nao wakizungumza tunaona ah, tena hiyo hiyo tena hey, tena serikali ambayo iko chini ya CCM, CCM imeshaonekana sijui namna gani, sijui serikali imeshaonekana namna gani, sijui chamba kinaonekana kiko, yaani tuna hali ngumu, hakuna cha kusontana vidole. Tunafanyaje? Tumepotea wapi? Tumejikwaa wapi? Ni lazima tufanye compromise wote tuanze safari moja. Waandishi wa habari ni watu wa kwanza ambao tunatakiwa kuwa msituni. Sisi kazi yetu ni kuonyesha njia. Wakati serikali na watu wake wameshindwana au hawaelewani, kuna mtafaruku, sisi tunasema jamani, njia ya kupita ni ipi? Ni hii. Sasa tunaposema tupite hapa, ushauri wetu ukauchukua ukauona ni wa, ni wa kawaida, ah, kwanza watu wa midi waongo. Unajua waandishi wa habari Juzi kuna mwandishi mmoja wa habari ananiambia ah, unajua bwana, kuna watu wanaanzisha association yao fulani hivi ya, ya mambo ya, ya ushoga sijui na nini. akamwambia so, wewe si mwandishi wa habari eh. Unachukua hatua gani za haraka kwa kutumia kalamu yako? umeshajua tayari, sasa kwamba kumbe wako kwenye mpango wa kuanzisha na unajua wanavyo wanavyofanya. That is your time Angelo. Mm. Kuna fedha nyingi za hovyo zimepenyezwa makanisani, tunakuzungumza misikitini, makanisani wafadhili hao. Watu tunafadhiliwa kwa, kwa hadi na mali kwa sababu tunaziona hizo hela. Na unaweza ukawa naenda hujui aliyoko nyuma yako ni nani. Wewe unaona hela, lakini huwezi kutafakari hizi pesa zinazokuja zina madhara, hazina madhara. Na kwa njia tulionayo huwezi kufikiria madhara, unaona kitu kilichokuja ni neema. No, vyombo vya habari <laughs> tuna tuna jukumu sasa. Mtazamaji, bila shaka unaiona hiyo namba hapo eh, kwenye runinga yako tuma maoni. Wengi wanapiga lakini sio mahali sahihi pa kupiga simu. Tumia ustarabu piga uh, tumia uh, namba ujumbe mfupi kwa maana ya SMS. Tutasoma maoni yako iwapo muda uta, utaruhusu. Uh, huyu anaitwa Omari Mtimbuka anasema uh, watu wanakimbilia siasa kwa sababu siasa imekuwa kama kinga ya wezi na umajizi ya nchi Tanzania eh? Inakuwa kinga ya wezi kweli. <laughs> Anasema kama tunataka kufanikiwa kweli, ni lazima tubadilike, tufanye mapenzi ya Mungu. Mimi ni Tumaini kutoka Moshi. Asante Tumaini kutoka Moshi. Ah, huyu anaitwa tunasikitika. Uh, asante Huyu anasema chama kilicho madarakani ndio pekee cha kulaumiwa kwa kuwa kimepewa dhima ya, ku, ya kusimamia kila kitu eh? Yaani kimepewa dhima ya kusimamia kila kitu. Huyu hajasema anatoka wapi na ni nani. Uh, huyu anasema Kilian Kianga kutoka Kilwa Masoko anasema nimekuwa mfuatiliaji sana wa kipindi cha Tuongea Asubuhi Uh, ombi langu eh, asante, najifunza kupitia hapo. Wakati mwingine maoni mengine sio lazima kila kitu ukisome. E, usiseme ACT mnapinga rushwa, hamjapata kuongoza tukawajua <laughs> eh, piga dongo bwana Filibert <laughs> Eh, huyu uh, anasema CCM wanajitahidi sana, hata ICT mna mapungufu yenu. Asante sisi. Eh, huyu uh, anaitwa Fatuma yuko Manyara, asante. Kama ameshisema Moses kwamba kila chama kina dosari zake. Jackson kutoka Kahama anasema siku zote hakuna haki ndani ya uhalifu, mzalendo wa nchi alishafariki. No. Hey. Aha, sasa huyu anaitwa, kinachotakiwa ni kuweka katiba kuwa rais. <laughs> Bwana, kuna mtu hapa ana maoni hapa, anaitwa Paul Mchele, hajasema yuko wapi, lakini anasema kinachotakiwa ni kuweka katiba ya kuwa rais, <laughs> rais awe tajiri ndio apate urais. <laughs> Yeye anadhani kwamba rushwa eh. haitakuwepo, kwamba tuwe na rais ambaye ni tajiri ndugu yangu, hata Kenya huko si unasikia, uliona wakati wakati lile baraza linatangazwa, wakati wanaojua na kamati ya bunge, mtu anataja mabilioni. Sasa unajiuliza anatafuta nini huku kwenye kwenye siasa e, wanashindwa kukusanya kodi, wanakimbilia kukopa kila kila kukicha. Hiyo mikopo inaingia mifukoni mwao. Asante, ni maoni yako. Huyu anasema uka, ukitaka kujua aha na huyu anasema Mungu awabariki sana hapo studio. Kwa sasa rushwa inadaiwa waziwazi, unaombwa bahasha sehemu zote za huduma za watu ikiwemo hospitali, polisi, mahakamani, kutafuta kazi, rushwa ya ngono. Ah! Inawezekana ah, hali ni mbaya tofauti na tunavyofikiria. Uh, ah, pointi sana kwa mwandishi Matthew, anaongea vitu vya msingi. Eh, amefungua e, kichwa amenifungua kichwa, nilikuwa sijui chochote, kumbe kuna vitu tunachanganywa tuna, tuna na watumishi wa serikali yetu <laughs> Asante. Labda kwa, dakika moja moja kabla hatujaenda kwenye mada ya pili kutoka ndani ya, ya mkutano wa CCM. Hali hali ni mbaya sana. Kutokana na maoni yeah, machache kwa sababu yeah, ni mengi mna hatuwezi yeah, kusema yote. Maoni watu wanatoa maoni lakini na maoni yanayotolewa mm, tu, tuwe tunachukua kama kuna mtu serikalini yupo ana document wanatazama eh, wanatazama. Ukitazama mm. jambo moja, kudocument jambo la pili kimezungumzwa hiki na hiki mm. si, si, si maoni ya kupuuza sana, sio si, kupuuza. Hali ni mbaya, ukiona mpaka watu wana rapt wanafanyaje, hali ni ngumu. Mimi kwenye hili unakumbuka, kuna siku kwenye kipindi nilikwambia hapa kwamba kuna nilirudia kama mara mbili kwamba kuna kuna kuna binti ame, amesema waziwazi hadharani na amesoma ana, ana masters anasema kila anapokwenda kutafuta kazi anaomba rushwa ya ngono. Amejiapiza kwamba hata tafuta kazi tena, ametafuta kimtaji kidogo, anafanya ujasiriamali, hata tafuta ajira, amejiapiza. Na of course wasomi sio kama unaposoma kutoka vyuo vikuu utafute kazi eh, tufunguke. Mimi unajua Angelo, hali ni mbaya mm. Nadhani hata viongozi wetu wanatutazama, hii ni hali ni mbaya. Kwanza kuhusu ukatili tunaozungumza ukatili wa kijinsia ni hatari, ni both side, kwa wanawake, kwa kina mama na, na kina baba. Kuna kina baba wanateswa sana, hata maofisini humo. Mtu ana cheo chake, hawezi kuangalia huyu ana, ni umri wangu au ananizidi umri. Unapayuka tu, unamjibu unachokitaka. Mtu ana shida, unamwona kabisa na shida. Unajua, unaweza kumtazama mtu psychologically. Watu wanasoma uh, psychology dakika tano, yeye ameshamaliza, has already went half of your, of your character au shida zako ameshaziona, hata kama hajapatia 100% lakini ameshajua. Wewe unamuona kabisa huyu mtu ah, huyu mtu anayeleta shida, huyu ni kweli. Unaweza kujua mtu anayeomba kitu ni mkweli au sio mkweli, na nielewa. Mnamwacha mtu ana matatizo, anahangaika wala hata umjali. Sasa yamerudi yale. Kwa kweli tuna bahati mbaya sana, unaongea na mtu hakutazama for the time being, anafanya shughuli zake tu, yaani unakwenda mpaka unajiuliza, hivi nimekwenda kwa shetani au nimekwenda kwa binadamu ambaye amezaliwa na mwanamke kweli? Hali ni mbaya, kinachozungumzwa na watu ni hali ni mbaya. Dakika moja, mimi nafikiri vyombo vya habari bado havijatimiza wajibu wake. Kuna mambo mengi ambayo wanayaibua kwa matukio, yaani wanasubiri jambo fulani litokee ndio wayaibue. Aidha pengine sheria bado ni kandamizi, lakini pia pengine wanakwenda wana na wenyewe kibiashara zaidi. Kwa hiyo ukiangalia masuala ya ukatili, masuala ya rushwa, masuala mengine mengi ambayo tumeyazungumza, waandishi wa habari walitakiwa wayachukue in a consistent way, kwamba wawekee mkazo mpaka waone pengine kuna matokeo. Masuala ya ukatili yanayofanyika, changamoto za eh, vijana e, kukosa ajira na kadhalika, haya yote waandishi wa habari wanalo jukumu ya kuyasimamia, sio kwamba wanasubiri e, tukio fulani litokee, ndio wanaona wanaibuka kwa maslahi yao pengine au kwa hofu fulani. Sasa na, na sisi ndio tunaendelea kusemana hivyo sio kwamba tunasemana tukijua kabisa kwamba waandishi taaluma ya habari kwa sasa hivi, pamoja na kwamba kuna sheria kandamizi, bado waandishi wa habari hawatimizi wajibu wao ipasavyo, aidha kwa hofu au pengine kwa maslahi. Ngoja mimi una una una una, una, una kuna habari kwamba wa, wananchi huwa wana imani kubwa sana na, na, na waandishi wa habari na vyombo vya habari. Imani kubwa sana. Eh? Wana imani kubwa. Kuna wakati anakufuata mwananchi wa kawaida mm. anakuambia jambo Yaani ana, yani kama vile amekuja kama wewe ni labda ni kituo mm. cha polisi mm. hivi mm. unajiuliza huyu mm. imekuwaje mpaka hili jambo asilipeleke polisi mm. asiende kwa mkuu wa wilaya mm. au unajiuliza sasa unaweza ukaona trust ambayo wananchi wanayo kwa vyombo vya habari. Sasa wakishapewa hiyo trust yetu, na sisi tuna tuna display vipi? Kwa nakwambia sasa, kwa nasema mm. kwamba ACT Wazalendo ndio bora. Huyu ni waziri kivuli wa wa wa wa habari. Mimi nataka nikueleze brother, vyombo vya habari vimefanya kazi yake kubwa, na unaweza kuwahurumia vyombo vya habari vimefanya kazi katika wakati gani, right? Si jukumu la mwandishi wa habari amalize rushwa. Mwandishi wa habari kazi yake ni kuibua wameibua mengi, iptl ni waandishi wa habari walioibua. Kwani kuna kiongozi anasimama pale akaanza kuzungumza iptl waliandika ni waandishi wali, waliibua hiyo kitu, iliibuka wanasiasa wakaibuka nalo, likazungumzwa sana. Ni vitu vingi waandishi wa habari wanafanya, sema hatujatenda ya, ya kutosha, lakini kwa kiasi chetu tumefanya tunafanya tusibeze ah, tunafanya na, na wakati mwingine jenerali alisema eh. jenerali ulimwengu alisema eh. wanasiasa mwe na tabia ya kudeclare hey, eh. ah, kwamba nimepata hili lakini hey. nashukuru source hey. Mm. ni chombo cha habari fulani au ni mwandishi fulani hey, Moleka umesema Moleka umesema kwamba kuna, kuna wananchi wanakuletea habari hey. lakini waandishi baadhi ya waandishi wamechukua na hofu ya kuzitoa hizo habari kwa sababu ya sheria zilizopo yani waandishi wanatamani wazungumze kwa uhuru wanatamani waibue mambo kama yalivyo, lakini sheria zilizopo zinawazuia eh, eh, wasiwe na ukombo. Kuna waandishi wa habari wazuri sana nchi hii, lakini sheria zilizopo zinawabana zina, sheria zilizopo zinawabana wasitimize wajibu wao vizuri. Kwa hivyo si kwamba waandishi hawatimizi wajibu wao. Kuna swala wanaweza kaliona hili swala ni ni, ni, ni, ni maslahi kwa taifa linahitaji consistency ya kulizungumzia. Bunge haliwezi kuzungumzia, si mawaziri hawezi kuzungumzia na wabunge, lakini sisi waandishi wa habari tuna wajukumu. Lakini kwa sababu ya sheria zilizopo kandamizi na ukatili ambao waandishi wa habari wamefanyiwa nchi hii kwa miaka sita iliyopita, wanakuwa na hofu kwa hiyo ni lazima tuondoe hii hofu ili waandishi watimize wajibu wao, na ndio pekee wana kazi ngumu. Kwa hiyo unapoletewa jambo fulani na mwananchi, lakini wewe unakaa nalo, ni kwa sababu si kwamba upe, upendi swala hilo litoke, ni kwa sababu ya sheria zilizowekwa, ni kwa sababu unahofia pia maisha yako. Waandishi wangapi wa habari ambao tumewapoteza kwa sababu ya sheria kandamizi na ukatili uliofanywa miaka sita iliyopita? Kwa hivyo wao pia wanahofia wanahofu kwa sababu gani? Sheria zilizoko bado ni kandamizi, na ndio maana ACT Wazalendo tunatamani sheria zibadilishwe, mswada huu ambao unapelekwa bungeni uwe shirikishi maoni ya waandishi wa habari. Vipi ACT tumekuwa tu ngoja ngoja, ACT ACT tumekuwa tuki waandishi wa habari na vyombo vya habari hmm. tumekuwa tuki ile tunaitwa kupakwa ma, mafuta kwa mgongo wa chupa tukiitwa muhimili wa nne mm. eh usio rasmi. Sasa hmm. vipi mm. ACT Wazalendo, mna mpango wa kufanya kuwa muhimili rasmi wa, wa nne kwa maana ya vyombo vya habari? Yaani ndio habari mfanye kazi. Maana mihimili yaani tunayo mitatu. Mm. Eh, tuna serikali kuu, mahakama na, bunge. Yeah. Eh. Sasa baadaye majukwani huwa tunachomekewa kwamba haya mnawaona hao, hao ni muhimili wanne hao, lakini sio rasmi. Ah, sio kweli. Sio kweli. <laughs> Karibu mimi. Unajua kuna kitu kimoja bana wanasiasa, msitake kupata point ya kupandia majukwaa, mnapanda kwa waandishi. Waandishi hauwezi kuwepo ukaendelea kufanya kazi bila kuwa na regulator. Haiwezekani maadili hizi, subiri basi, hizi sheria lazima ziwepo, lakini zisiwe gandamizi, na zikiwa gandamizi tutapambana nazo taratibu, zitaondoka. It's not overnight ukaondoa sheria. Kuna sheria ya usalama taifa mwaka 1973 hmm. huwezi kuiondoa overnight. Lazima ile ile sheria zingine unasema mtu DC ana uwezo wa umefanya tendo wakakuruhusu kaenda pale ukavuka barabara ukaambiwa kamatwa karejeshwa. hayo yote yanakuwa na taratibu, lakini na waandishi wa habari siwe chaka, uwezo unakuwa mdogo, lakini bado unazungumzia sheria gandamizi. Kuna waandishi na wajua na very fierce journalist wame, wameandika ma, ma, maandiko makubwa nchi hii, wameandika stories kubwa nchi hii ambazo ni very dangerous na kuzungumza ukweli, lakini wapo sasa. Mwandishi wa habari unafika mahala unaandikwa kwa kutukana Unaelewa? Huna fact, unaandikwa kwa kutukana. Unategemea nini? Hakuna mwandishi ambaye anayofaa Malezu aliyefanya vitu ambavyo vina fact akapotea aka, aka, aka wala akapata aka shida. Tunao wengi, mimi ningeweza kuzungumza hapa. Unataka kusema aliyopotea hakuwa na fact? Caught me well. Nimesema hivi. Hayo yapo tu hata kwa wanasiasa wamepotea. Na ni duniani pote. Ni duniani pote. Mm -hmm brother ad, hii ndio hata Kasoji Kasoji alipotea kwa sababu ya, uandishi wake kwa njia kwa hiyo hii ni duniani kote, lakini inawezekana kuna vitu vingine cha msingi ni kusimamia <laughs> eh, maadili, maadili, sheria na kanuni na taratibu. Huwezi kufanya vitu ambavyo havina sheria, kanuni na taratibu. Asante. Eh? Sasa eh, sasa kwa sababu muda naona kama unatukatili kidogo, hebu hebu tuamie turudi tena ndani ya, ya mkutano wa CCM. Uh, ah, katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi Mzee Yusuf Makamba alipewa nafasi ya, ya, ya kuzungumza. Aa, ah, sasa kauli moja ambayo alitoa katika mazungumzo yake ah, kidogo imeleta sintofahamu, imeleta sintofahamu na ndio umekuwa mjadala mkubwa, wengine wakihoji kwamba kauli hii haikustahili kutolewa na mtu mwenye haiba ya kwake, haikustahili kutolewa na mtu ambaye amekuwa kiongozi wa muda mrefu kwenye nchi hii kupitia serikalini na Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya katibu mkuu, lakini kwa title aliyonayo yeye pamoja hata na watoto wake wengine bado wako serikalini na nini ha? Ah, kwamba viongozi walio waliokwisha tangulia mbele ya haki pengine hawakuwa wema, waliopo sasa wanaendelea kuishi na wanaoongoza, basi pengine ndio wema. Sasa vyombo vya habari, mapokeo ya hii Moses. Vyombo vya habari vimeanza kuandika, lakini pia tutegemee nini katika hili? Mzee ameteleza, mimi nilitegemea eh? from the first place Makamba ametoa ile kauli, nilitegemea rais wa nchi ambayo mwenyekiti wa chama au katibu mkuu ndo mtendaji angeita press. Lazima mahala popote kwenye taasisi ya maana lazima tuwe na watu ambao ni very smart. Sawa? Kuna vitu waziri anaweza kafanya akaboronga, aidha kwa makusudi au kwa kutokujua au kwa kuteleza tu, siku hazilingani. Mtu pekee anayeweza akaclear ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ni swala ambalo analiona lilikuwa ni, ni la kimkakati au sio la kimkakati? Sasa kwa sababu, hapa kwa sababu lilikuwa la eh, ni ndani msimamo ndani ya mkutano wa chama basi lingesemwa na mwenyekiti wa yani kwa kukilia upepo huu kukilia upepo yeah. Kwa sababu hata katibu wa chama alitakiwa kilie akilie kwa sababu au nani ni huyu huyu huyu huyu shaka sha, nini anaitwa nani shaka shaka si ndio mwenezi mm. Angelikuwa siseme sio smart, lakini kwenye hili is not very smart. Huo ndio ukweli wa Mungu, tutasema ukweli e, eh, tunasema kweli daima fitina kwangu mwiko kwenye hili limeleta taharuki, labda niwapenyezee viongozi, limeleta shida. There is no trust again. Kuna maeneo na maeneo kwa kanda ya ziwa watu wameumia sana. Sasa kwa nini CCM kama chama kikubwa kikongwe kinaweza kikawa na watu ambao sasa sijui ni uzee, sijui ni makusudi, na kwa kweli kama sisi CCM clear hili, hili neno hili neno watu watajua ni mkakati wa Chama cha Mapinduzi. Huwezi kusema waliokufa wote ndio walikuwa watu wabaya, ambao wanaendelea kuishi ndio wema. Makina na mwisho wa siku tutakufa wote. Wote lazima tufe. Na hii lazima wote tufe. Bwana angel angel Bado naendelea atakufa kaka. <laughs> Kwenye hili, kwenye hili I declare interest. Mzee wangu nadhani alikuwa ameamka vibaya ameenda mbali zaidi kumjibu mwandishi, wewe umesoma chuo gani? Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baba yako amekijenga. Jamani, hizi hizi ni hasira za nini? Haya, ameulizwa kuhusu nani, swala la mtoto wake. Mtoto wako sio malaika na wala sio shetani, ana majukumu yake. Sasa watu wasiseme, wasi wasi wasirekebishe kama kuna kitu ambacho kinakwenda ndivyo sivyo, alafu elti watu wanajibiwa kwamba hamna shukurani hivi hivyo vyote tunavyopewa ni fadhila, ni haki yetu au namna gani? Watu wanayo haki ya kuhoji kwa watu ambao ni viongozi wao kwa jambo wanaona ndivyo sivyo. Inawezekana hawaelewi, ndio maana wanaongea wakielimishwa. Ni oh, Angelo, nchi hii, wasomi wa nchi hii hawajui kujibu hoja, walio wengi <laughs> na ndio maana akienda kwenye majukwaa hawana ujumbe. Huo ndio kweli. Nimesema haya leo na ufanye uchunguzi. Mtu anaweza kwenda kwenye mkutano hajui yule mkutano anakwenda, kwanza hajajua mood ya watu iko vipi, hajajua shida za watu, sijui wao watangulizi watu kujua hilo eneo lina tatizo moja mbili tatu. Mimi kabisa I declare interest. Kuna mtu mmoja anaitwa marehemu eh, hayati Mkapa. Mkapa kienda kwenye mkutano, nadhani alishatanguliza watu, anapiga kwenye yani yale yale mawazo piga piga piga <laughs> piga na kinyanyuka, hakuna swali kwa sababu anakuwa ameshamaliza haja ya watu kile walichokuwa nakifikiria. Nadhani angekuwa mfano wa kuiga. Huwezi kusimama at the public huna message, never. Huwezi kuwa na chombo akina watu very smart ku outsmart vitu ambavyo vina vina Ina, Moses, inawezekana ndio maana siku hizi spichi za baadhi ya, ya viongozi mawaziri mawaziri labda zinaishia zina, kwenye kukariri kwamba fulani alisema fulani. Sasa baadaye unajiuliza hivi sasa, kama yeye ana, ana, ana, ana copy mm. fulani alisema fulani alisema, je, la kwake alilokuja nalo ni lipi? Sasa wana ma DPS ma secretary, personal secretaries ambao kikama sasa hivi ni, ni, ni, ni, ni nafasi katika serikali, wale ndio wanapaswa kuandika kile mkubwa anachoenda kuzungumza. Tuna bahati mbaya sana, hii nchi haijatoa fursa kwa speech writers lazima waziri we na rais awe na, na of course kwanza kitengo kipo ana speech writers either vinavyoandikwa na speech writers vinawekwa pembeni, mtu anakwenda na interest zake. Haiwezekani. Nikaenda hapo soko la Kirumba, sijafanya utafiti, shida ni nini, ili nikifika pale nipige nipige nipige. Kama kuna maswali nina, nina, nina majibu ya ziada. Kama nimepiga mahala penyewe, sitaona swali hata moja. Huo nao ni utaalam Sio kila mmoja anaweza kawa speech writer, sio kila mmoja anaweza kawa MC. Tuta, tutaishia kuwa na ma-MC ambao ni wa, wa, wa, ma-MC wa harusi. Hivi nachokizungumza Chama cha Mapinduzi kime, mbona kina vijana wengi? Sasa dhana ya Chama cha Mapinduzi ambacho inaanza kupotea ni ile dhana ya kutreni watu. Kile chuo cha nani cha Kivukoni kilikuwa kinaandaa watu wazuri, very smart, walikuwa wanaandaa vijana wadogo kwenye chipukizi, sawa kama ndio hiyo dhana wanafanya wafanye, na si sisiem tu, vyama vyote lazima tuwe na watu ambao ni very smart jambo linapotokea. Kwa mfano kama hili ni kizaza which means let us tufanye critical analysis. Tuliona Philbert, tuliona juzi hapa eh, Bashiru <coughs> alipozungumza within few minutes tayari kuna jumuiya ya umoja wa vijana wa CCM walishajitokeza na watu wengine ah, mmoja ah, mmoja. Ah, leo watu wanajiuliza kama kauli ya mzee Makamba, mbona watu wanakaa kimya wandani? Tumpe nafasi <laughs> mimi. Ninachokiona bwana Angelo, uh, kauli ya Makamba haikuwa bahati mbaya, haikuwa kwa bahati mbaya. Kwa sababu gani? Yaani Chama cha Mapinduzi kimetengeneza chuki tangu huko nyuma, yaani kuna watu waliokuwepo serikalini na wale walioachwa serikalini walionekana kwamba hawafai na waliokuwa serikalini wanaonekana wanafaa. Sasa walipoingia wale ambao walikuwa wanaonekana hawafai na wale waliokuwa wanaonekana wanafaa kuwa nje, hiyo chuki bado inaendelea. Sasa hizo kauli za Makamba kwa waandishi wa habari au pale kwenye mkutano zina, chuki iliyopandwa tangu awamu ya tano iliyopita ndani ya CCM. Kuna watu wana mengi ya kusema, yaani Makamba ana mengi ya kusema kwa sababu wale walikandamizwa wali kipindi cha awamu ya tano walionekana kwamba hawafai kipindi cha awamu ya tano. Kwa hivyo wana, wana expose chuki zao sasa hivi kuzionyesha kwamba kuna watu fulani waliokufa wanaonekana kwamba ni watu wabaya. Hiyo sio kweli. Lakini kauli ile, kauli je, ile utamaduni wa Mtanzania tuliozoea kutoa kauli kama zile kwa viongozi ambao wamepita, wana familia, wana watu wao, hmm. wana mema walioyatendea walioitendea nchi kusema kwamba hawa, ni wabaya ndio maana wamekufa. Ile ilikuwa kauli mbaya sana -hmm. mbaya sana kutolewa na kiongozi ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama kikubwa kama kile, lakini ni kwa sababu gani? Ukia, lazima uangalie reason, yani nyuma ya hiyo hiyo kauli kulikuwa na sababu gani? Ni kwa sababu ya chuki iliyopandikizwa tangu huko nyuma. Yani kuna watu wamepandikizwa chuki kwamba hawa walikuwa ni watu wabaya, sasa wamepata nafasi na wao wanaanza kuonyesha um, umahili wao na ubabe wao. Utakumbuka kitu kimoja kwamba ukiangalia kwa asilimia kubwa eh, kauli ya Makamba ili imekwenda kuzihirisha, kwa sababu hatuoni mwana CCM yoyote akijitokeza aki aki kuomba radhi kwa kauli ile. Mama mjane wa marehemu Magufuli alikuwepo pale, kauli ile imetamkwa, imemuumiza pengine, kwa sababu hakutaja jina, aliashumu labda mume wangu pengine alikuwa ndio mtu mbaya, ndio maana amefariki. Kauli mbaya sana, lakini ni kwa sababu gani? Sababu ni chuki iliyopandikizwa ndani ya chama tangu awamu ya tano. Kuna watu walionekana ni bora na wengine walionekana ni wabaya, na walipoondoka wale wa wema wamekuja wabaya, wanaonekana wale wengine waliokuwa wema wabaya. Hiyo chuki haiwezi kuisha. Ili tuiondoe, ni lazima tuweke chama kingine mbadala ambacho kitakwenda kuponya maumivu na chuki na, na, na mimi labda Moses na, na, na Philibert mm. mimi naweza ku, labda neno chuki nisili, nisilipende yeah. sana mm. kwa maana kwamba kwa vyovyote vile mtu unapopata nafasi mm. hata wewe, nilisikia juzi unasema utakuja kugombea urais hata wewe ukifanikiwa kupata hiyo nafasi mm. lazima uwe na timu yako. Wale walioko ndani ya chama sasa hivi mm sio utawachukua wote eh, huwezi kuwachukua wote, lazima uwe na wale utaweza kusema ah, Moses kwa sababu kila siku nakutana naye kwenye vipindi pale Star TV, nimeshamjua tabia zake na huyu huyu tunaweza tukaendana. Sasa ile ni ndio utaratibu wa kila mahali kwamba mtu anapoingia, umeona hata juzi pale pale eh, pale Kenya hmm. eh, alipoingia Ruto tayari maneno hata yamekwisha anza ndani ya vile vyama vimeungana na vina watu wengi huwezi kuwapa nafasi wote. Lakini sasa kwa hiyo pengine mtu unapoachwa lakini ukase, ukaona kwamba ni chuki nchi ina watu milioni juzi tumemaliza milioni ngapi? Moreka, na moja. Haiwezekani wote tukawa viongozi, haiwezekani. sawa, ni sawa eh. tena, hiyo ni njia nzuri mm. ya kupokezana madaraka mm. lakini yule anapokuwepo madarakani asimuone yule ambaye hayupo madarakani kuwa ni mtu mbaya. Hiyo ndio point, asione mtu aliyeko madarakani kwamba hafai. Sasa huo utamaduni umeshatengenezwa tayari, ndio maana una, unaonekana madhara yake yanaonekana mm. leo tayari, na kiachwa baada ya mwingine kuingia eh, eh. akubaliane na hali halisi kwamba eh, sasa sio wakati wangu tena. Hiyo hali tumeona CCM kipindi cha nyuma walikuwa na kauli mbaya sana kwa viongozi wa upinzani, kauli mbaya sana kwa viongozi hata wakuu wa Chama cha Mapinduzi. Walikuwa sana kina Kinana, mnyamaze nyewe, awamu yenu imeshapita. Sasa wamerudi, unafikiri na wao wata watawajibu vipi hawa? Ah, ah. Sasa hizo kauli ni lazima tutengeze <laughs> mazingira ya mm. kuheshimiana, ya kusaminiana. Aliyeko madarakani amthamini ambaye hayuko madarakani, na aliyeko ambaye hayuko madarakani amtambue jitihada anazozifanya aliyeko madarakani. Hiyo tukipractice tutaondoa hizi kauli tata, <laughs> na kama tusipoleta chuki na hisia mbaya. Ah, Leo Bashiri wamemjibu kikatili, lakini ameongea ukweli. Sasa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye alikuwepo kule madarakani na alikuwa na kauli pengine tata kipindi akiwa madarakani. Sasa hiyo tukiondoa tukaaminiana, tuka tukajenga uaminifu tutaweza kupiga hatua kwa kuaminiana na tutafanya kazi bila kisasi. Yani kwamba kuna, kuna watu wengine nasema ah, kama huwezi kuvumilia kuishi nchini nenda Burundi. Ni kisasi ambacho kilishafanyika huko nyuma, kwa hiyo watu wanalipiza. Asante Angelo, Huyu Philbert ni mwanasiasa kweli, yani hapana, mimi nazungumza kwa ngoja basi, international wanasiasa kwa sababu mimi mwanasiasa ambaye sina jukumu. Eh, wewe yule unajua, wewe mwanasiasa mzuri sana. Mimi ninachotaka kuzungumza, iwe ICT iwe Chadema iwe nani, hayo lakini ambacho nataka nishauri CCM haki kama mfumo wakaache kwamba huyu alikwepo ameondoka na watu wake na mileta watu wangu. Mm. Nadhani iko haja ya CCM kukaa chini na kutafakari na kutengeneza katiba ya CCM ambayo kila atakayekuja anaogelea katika yale yaliyowekwa ambayo hawezi kaondolewa, inaweza ikatusaidia. Nilikuwa hapa majuzi majuzi tu nikasema Bashiru atasurubiwa haya anayozungumza ni Bashiru ni kama Mtanzania ambaye anaweza kawa na maoni yake na si mtu mdogo huyo. Ni, ni, ni mhadhiri mwandamizi huyo, amewahi kuwa katibu mkuu wa chama huyo, amekuwa katibu mkuu kiongozi. Kauli anazozitoa sio za kubeza na wala sio za kubeza, yaani watu wanatoka maporini, kila mmoja ana, ana, ana strike anapiga ana, ana, ana, ana, ana, ana anapiga mao Kwanza kauli ya Bashiru lazima uichukulie kama msomi uitafakari kabla hujajibu, si ndio? Sio kuatak tu kwa sababu ya vyama, kwa sababu kuna watu ndani ya CCM wapo kazi yao waliwekwa ni kuporomoka tu, kuporomoka tu kufanya utafiti, kuporomoka tu, kwa sababu ni wazuri wa mdomo wa kuweza kutukana na mtu akakaa kimya. Lakini hii sio nzuri, na tunakoelekea sio pazuri. Nachosema hapa ni kweli, mzee wetu kateleza, mi nasema hivyo Aki, vibaya sawa, ila aki, atakasirika, lakini akilala ataona nilichokizungumza. Kuna kuteleza kabisa, kuna kuteleza. Marehemu huwa hasemwi, na marehemu waliozungumzwa waliokufa ni Mkapa na, na, na Magufuli. Can you imagine watu wa Mtwara na watu wa kanda ya Ziwa wamefurahi statement hiyo? Ah, ni statement ambayo sio sio ukanda, issue ni, ni, ni nchi ah, kwa ujumla wake. Okay, nimetolea mm, mfano kwa ujumla wake. Huko ndio kwenye familia, familia za hawa watu. Mm unadhani umewaweka katika wakati gani? E, Sasa maana kuna mwingine eh. anasema e, hata hata hata jambazi e, e, anaweza kuwa ameuawa yes, kwenye tukio lakini wakati wa msiba watu, lakini hii sio kwa sababu huwezi kuwa mzuri hujafa. Yaani binadamu tunaoishi tuna makosa tu, makosa yatakoma wakati siku zetu za kuishi duniani zimekoma. Ndio nasema kama sioni CCM anakilia this statement, nitasema kweli ama kweli dunia inabadilika, kwa sababu hii inampa wakati mgumu rais wa nchi, na yeye ndio mwenyekiti. Ndio maana kasema they want to clear air ni rais wa nchi ambaye ni mwenyekiti wa chama na katibu wake na na na na, na huyu mwenezi ndio watu watakiwa clear the statement. Hali ni mbaya hapa, tuzungumzi kiunafiki, huo ndio ukweli kabisa, nasema ukweli. Kwa hiyo kwa sababu ulikuwa na uchaguzi wa kawaida ambako watu wamechaguliwa, ndio whether wamechaguliwa katika haki, whether sio haki, zimetumika hela, zijatumika hela, watu wamechaguliwa, si ndio? Tunapanga safu mpya. Kweli unakwenda kwenye safu mpya, nyie mmepata au tunazungumza hayo kwa sababu tumepewa vinafasi ili tuweze kuendelea kuona. Ndio yale ya watu wanasema kuupiga mwingi. Sasa watu wengine wamekwenda mbali zaidi na kuanza kutukana marehemu ili waonekane bado wanakaa nafasi. Unatoa sifa mpaka unapitiliza, unapitiliza. matokeo yake unalipa. Sasa hiyo na, na, naomba sasa tuiachie hapa. Hebu tulitendee haki gazeti la Nipashe ambalo limefanya habari ya uchunguzi aa, ah, likaibuka na habari ya vyoo, wanafunzi na walimu wanatumia katika baadhi ya maeneo shule wanatumia wanashare vyoo kiafya, na maafisa afya wamezungumza, madaktari wamezungumza, sio sahihi. Na sisi pamoja na kwamba mimi nimezaliwa na kukulia kijijini, nimesomea kijijini eh? lakini hakuna hata siku moja tumewahi kushare choo na, na, na, na mwalimu. Sasa tunashangaa wakati dunia inakwenda mbele inakuwaje? Tuna, tuna slide back kwamba leo hii sisi ni, shu, ni kuwa na shule za walimu na wanafunzi kushare choo. Karibu. Jana tumeadhimisha miaka moja ya uhuru, lakini nchi yetu ikiwa bado ina changamoto nyingi sana katika elimu na maeneo mengine mengi. Kwa asilimia kubwa bado kuna changamoto kubwa sana katika hizi taasisi zetu za elimu tunaweza tukawa tunasema kwamba tumejinasibu, tumejenga madarasa mengi sana. Of course ni kitu kizuri, lazima kipongezwe, ni jitihada nzuri, lakini bado huduma zinazopatikana katika hizo hayo maeneo hazitoshi. Huduma za vyoo asilimia kubwa sana, sio hiyo hiyo shule tu ambayo imetolewa ime, ime na, na, na Nipashe, lakini kuna asilimia kubwa sana matundu ya choo bado ni changamoto kubwa sana kwa shule nyingi, na ukiangalia sasa tunaahirisha maadhimisho muhimu ya uhuru. Mwenge wa uhuru unazunguka nchi nzima kuzindua vyoo na mabafu ili hali hatuoni matokeo kwenye huo uzinduzi e, lakini asilimia kubwa bado tunaona bajeti kubwa inaelekezwa kwenye elimu, lakini hatuoni matokeo ya, ya kile ambacho tunakielekeza kwenye elimu. Sasa tunaadhimisha miaka sitini na moja ya uhuru tukiwa tuna changamoto nyingi sana kwenye elimu, tukiwa hatujatatua kwa asilimia kubwa aidha ubora pamoja na mazingira mazuri ya, ya watu kujifunzia kwa maana ya, ya, ya miundombinu kama hivyo vyoo, madarasa na mambo mengine. Moses, miaka 61 uhuru, sisi ni mabaya ndio kuongelea vyoo. Yaani ni ah, changamoto bana. Ngoja nipeleze. Wewe bana. Huyu bana <laughs> eh? atakiwa pale ndege siku moja aende Ulaya kaangalie maisha. Ataenda. Marekani kuna shida pamoja na kwamba wanazaa. Subiri twende taratibu, twende taratibu. Hayo hapo. Tuna dakika mbili za eh, kumaliza. Hata Marekani changamoto haziishi mm. pamoja na demokrasia ya zaidi ya miaka 200 mm. na sawa na hata kama maendeleo anayo kuna kuna vitu. Mimi ninachojiuliza hapa kwenye hili, mbona rais amepampa hela nyingi sana kwenye kwenye, kwa kweli amejitahidi katika masuala ya ujenzi wa madarasa hilo hilo, hiyo lazima mnyonge mnyonge, lakini haki yake mpeni. Kajitahidi sana, hela zote za covid zimeenda huko, everybody's rejoicing. Swala moja so, na ambalo limeshasemwa mm zile fedha za covid zimekwenda kwenye shule za sekondari, sio za msingi. Kwenye shule za msingi ndio kuna hali mbaya zaidi. ususi wa leo. Karibu tupike pamoja katika mapishi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Kila siku pika kwa kujiamini. Ni msusi wa leo. Karibu jikoni hapa Star TV. kumradhi, ilitokea itilafu kidogo ya mambo ya teknolojia hapa, lakini ndio niwashukuru sana. Nilikuwa nao Macheye Filibert, yeye ni waziri kivuli ACT Wazalendo, lakini Moses Matthew, mwanahabari mwandamizi huyu. Aa, ah, tumetumia fursa angalau kupitia machache yaliyojitokeza kwa wiki hii, jicho letu ndani ya habari. Nilikuwa nawaambia habari ya, ya, ya Brazili inaonekana baada ya timu za Afrika ku, ku, ku, ku kuboronga asilimia kubwa kwa upande wa Tanzania watu wengi wanapenda Brazil, lakini kuna kauli imetolewa tena na wa, wa, na, na, na mchezaji mmoja wa Morocco ambayo ndio Afrika ilikuwa imebakia ime, ime, ime, ime mm. ametoa kauli ambayo hajahitaji Afrika kabisa mm. bado ime, ndio imewaharibu kabisa. Ah, sasa basi sina mengi, mimi ni Angelo Mweleka, nikutakie wikendi njema, asante na kwa heri.